Ah, acabamos de passar o cabo e já empunhamos lá, o cabo lá na, na, na presilha, né? E agora a gente precisa abrir o cabo. Aqui vou mostrar pra vocês, ó. Então a gente precisa de um estilete, que a gente vai cortar aqui, ó, no centro, tá certo? Aqui, ó, a gente vai rasgar aqui assim. Ó, vou mostrar pra vocês. Dos dois lados, ó. Ó. Abriu. Aqui, ó. ó. Aqui, esse é a nossa parte do cabo, né?